tem que soar assim, sim. Tá 西单西楼，米卢盖杜。 Menjelang tubuh jila, dua mantu, masalah tubuh pula, masuni tubuh takula, mapala tubuh epok. Menjelang tubuh jila, dua mantu, masalah tubuh pula, masuni tubuh takula, mapala tubuh epok. 기절한 또 꽃이다 또 엄만 또꽃